ሰላም ጠና ስጥልኝ፣ እንደምናችሁ ጓደኞቼ። የሆነ ቀበቶ ላሳያችሁ ነው፣ የቀበቶ አሰራር ተከታተሉኝ። ከዚህም በፊት ላሳያችሁ ብዬ አልተመቸኝም፣ ዛሬ አሳያችኋለሁ። እንደምናችሁ like share በማድረግ አብራችሁን ቆዩ። ያው እየሰራው ነው። የተሰራውን ላሳያችሁ መጀመሪያ። ያው እንዴት ያምራል አሰራሩ ያምራል አይደል? እና አሁን ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ በደንብ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። Thank you. ይኸው እንዲህ ታስገባላችሁ፣ ትጠልፋላችሁ፣ ታወጣላችሁ። በጣም ቀላል ነው። ተሰርቶ ሲያልቅ ያምራል። እንደምናችሁ። በተረፈ ሰላም ነው። እኔም ደህና ነኝ። ከቅርብም ከሩቅም የምትከታተሉኝ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ደግሞ በዚህ መጥቻለሁ። በደንብ ይሁ። በአንድ ቀበቶ የሚከፈል ዋጋ ሶስት ብር ነው። <laughs> አንድ ቀበቶ ሰርተን ካወጣን ሶስት ብር ይከፈለናል። ስለዚህ ይህንን መደበሪያ እያደረግን በዛውም ብር እናገኝበታለን። ኮሜንት ካላችሁ ጻፉልኝ። ለመስማት የፈለጋችሁት ነገር ካለ እና እንዲህ ነው የሚሰራው። ያወጣለሁኝ፣ ጠልፋለሁ። እያደረግኩ ነው የምሰራው። ከዚህም በፊት በምንለቀው ቪዲዮ ምን ያህል ደስተኞች ናችሁ? እሱንም comment አድርጉልን እና like share አድርጉ። አብርሃም አብሪ ዘጌት <laughs> አብርሃም የቄራው ዮኒ ማኛ እና ደግሞ ፍጹም የጸጋ ባለቤት ቅልቦች እናንተም ቤተሰብ ሚዲያ እና ጠቅላላችሁ መረጃ ቲቪ መረጃ ደግሞ ወንድሜ ዲያቆን ዘመዴነ በጣም አከብረዋለሁ። ብቻ ሁላችሁንም ወዳለሁኝ። ቤተሰብ ሚዲያ እከታተላችኋለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። እና ተከታተሉን፣ ላይክ ሼር አድርጉ። ይህ ገናና በዓል በተለይ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልን አንዳንድ የምታቀርቡትንም ነገር እየሰማን ነው፣ እያየን ነው። አሪፍ አሪፍ ነገር ነው። ሰሞኑን ዘመዴነ ዲያቆን ዘመዴነ ፌስቡኩ ምናምን ተዘግቶበታል እና በሌላም በሌላም ስለሚመጣ እንከታተለዋለን። ዘመዴ በጣም አከብረሃለሁ። ጥሩ ለሁሉም ሰው የምትደርስ ድንቅ ኢትዮጵያዊ ነህ እና እኛ ጅማ ነን። በጣም ነው የምንከታተል ቤተሰብ ሚዲያ በጣም ነው የምናያችሁ። ዮኒ ማኛ በጣም ፈታ ታደርገናለ አብርሽ የቄራው ለሁሉም የምትደርስ ጥሩ ሰው እና አንተ በፊትም like share እያደረክልን ነው። አሁንም ቀጥልበት፣ ከጎናችን ሁን እንላለን። አበረታታን። አሁን እንዲህ እያደረግን እየሰራን ቶሎ ነው የሚያልቀው ብቻ የተንቢ ቲዩብ የተንቢ ቲዩብ የነጽሔት እንዴት ነው ነጽ ዞላ ልታገባ ነው እንዴ? እሱንም አሳውቂኝ እና ደስ ይላል። ነጽ እንትን ከፍታለች ዩቲዩብ ኤፍሬምም ከፍቷል። በጣም ተከታታያችሁ ነኝ እና ላይክ ሼር በማድረግ ደስ ይላል በጣም። አንቺ ከአረብ ሀገር የመጣሽበትን ብር ምንም አላጠፋሽም። እኔ ግን አረብ ሀገር ሄጄ መጥቼ ምንም ለነገሩ እኔ የሄድኩት ኦማን ነው። ብሩ ደግሞ ትንሽ ነበር። የዛን ጊዜ ሁሉም ዝግ ነበር። እኔ በሚሄድበት ሰዓት ኦማን ብቻ ነበረ ከፊት አልቀርም ብዬ ሄድኩኝ። ምንም አልተመቸኝም መጣው እና እዚህ ዩኒቨርሲቲ ነው የምሰራው እና ሰላም ብያችኋለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። የሁል ጊዜ ተመልካቻችሁ ነኝ። እሺ ይመቻችሁ። Thank you. አንዳንዴ በትርፍ ጊዜ ደግሞ ይሄን ሰራለሁ። አይሻልም? እንዲህ እንሰራና ልጆች ቤተ ክርስቲያን ሄደው ነው። እኔ ደግሞ ትንሽ ሲቆይ ሄዳለሁ። ማርያም ቅርባችን ናት እዚህ ጋር እና ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። ሁላችንም ለሀገራችን እንጸልይ። አባቶች ያላችሁን ቤተሰብ ሚዲያ ላይ ያሉ አባቶች ሁልጊዜ እንደጸለዩ ነው። አሁንም የእነሱ ልመና እግዚአብሔር ይስማለን። እና እንዲህ እየሰራው ነው ጓደኞቼ እና አንዳንዴ ፈታ የምንልበት ስራ ነው ይሄ። በዚህ ብርም እናገኛለን፣ ሙያም እንለምዳለን፣ ብርም እናገኛለን። ይሄ እየሰራ ነው። ይሄ ያልተሰራው ነው ሰራው ነው እና እንዲህ ነው የሚሰራው። እሺ ይመቻችሁ። like፣ share፣ comment ም ካልመጻፉልን ይመቻችሁ። ሁላችሁን እንወዳችኋለን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።